得唔得？诶，再嚟一球，压，OK，再嚟，跑嚟呢边波，波系啦，压明白波系啦，压明唔明？得唔得？压射落去，试下嚟，Go。 好，大家好，又系我 Coach 灰啦。今日咧，我哋直接就讲一点五 Motion 嘅下半场，下一集。我哋先讲嗱，啱啱我哋讲咗诶一点五 Motion 同 One Motion 嘅比较，系咪？一点五咧，其实咧比较好嘅系咩咧？佢会比较对急停、跳投喺两分区域咧比较有利。如果我哋打街场啊，你其实你诶喺一个街场环境，即系 exactly 今日呢个环境啊，你会好大风。 場地有高低差，你好難咧用三分咧，即係你你會有三分唔準嘅時候，咁我哋就可以用兩分去跳投去射波。我哋今日一點 motion 就係講兩分跳投。首先又係我哋主角豪哥啦，今日 OK 嗱。你平時你誒，如果我俾波你接波跳投，你會點做？好 good，再嚟一球，波，你會點做啊？做咗啲乜嘢？係跟住。 跳，然後射，咁我有憑感覺嘅啫，係咪？啱啱好？試下咧，你嗱啱啱講過，手喺左邊，係啊，手喺左邊。你咧落地嘅時候咧，嗱你可以雙腳嘅，明唔明？但係你左右腳並唔係話咁靚啊個平衡力，明顯左腳大力過右腳，所以你啱啱係咁偏偏向左邊。 系呢只脚大力咗，你试下咁样就系，当你波俾我嘅时候，压一二落得唔得？嗱，睇多次，手喺左边，系啦，波压射出去。 明明睇唔明，個成蚊好直啊！喺咩度啊？你試下波，誒兩隻腳。 呢個兩隻腳嚟嘅，再嚟，你記住壓落去，睇多次，係壓落去，聽唔聽到我壓咗落去？呢個就係核心。 中前，再睇一次。你想稳定嘅话咧，记住压，唔好，哎呢下騰咗空， <laughs> two motion，ok，记住压，升紧嘅时候就向上射噶啦，已经，再嚟，波，压系靓嘅呢球， 我嚟執，阿 CM 你輪住射，你兩個嚟試下壓落去。左手 ready，再嚟個波，係啦，手擺左邊，同左腳成一直線，左腳指住個框噶啦。只腳 ready，唔好企定，因為你你係針出嚟噶嘛，係咪？壓 h good，好再嚟。 先 m 试下排队嚟，波压落去，压落去。喂，记住个手腕系向下嘅，手腕向下嘅，波跳俾力跳出嚟，手腕向下嘅。 系啦，唔得唔得唔得唔得，冇跳啊！俾力跳，唔得呢个都唔系跳。㗋落去，㗋落去，再嚟，㗋落去。系啦，好停，虚喺呢啲步，冇力啊！ 记住所有步伐系 for 你乜嘢？for 你跳，for 你用力。所有步伐系为咗令你更容易用力，为咗令你更快捷、更快用力、更简单。只要你 cut 走晒多余嘅部分，你个人速度就唔会慢。我哋呢啲老鬼，我呢老鬼，我你觉得我快系因为我基本上好少多余动作，明白？而且第二样嘢就系我好容易令到自己发到力，明唔明白？记住。 我哋嗰个，我哋嗰个动作系咁嘅，压，你系要用核心令自己用力嘅。记住核心咩叫核心跳咧？就系核心落。啱啱咪讲过咯，落完佢会放松嘅时候，你会弹翻上去，因为你肌肉有弹性会令你回弹，回弹嗰下再用力向上跳。明唔明？我唔会跳得高噶。 成世人都跳好矮噶，我呢啲。當你俾個波衝到埋嚟嘅時候，核心射波，好輕鬆嘅。無論幾快都好，壓好輕鬆跳嘅。 明唔明白？向下压，明唔明啊？呢个呢个一点冇错，永远个波喺左边嘅，明白？压先记住，我哋接波嘅时候，掌心可以向下，你会比较容易攞，易攞啲嘅压，明唔明白？得唔得？诶，再嚟一球压，OK，再嚟跑嚟呢边波波系啦，压，明白？波系啦。 压明唔明？得唔得？压射落去，试下嚟。Go，我哋射一二，跟住下一个波，唔系跳落去，唔系双脚系压落去。再嚟嗰边波，射完啦，跟住走佢，走佢。去，先波出波，系啦，good。轮住跟住到你啊，C M 波压。诶，唔系双脚跳，所以你浮咗咯，因为你啱啱双脚，你唔系冇好下压压落去。 系啦，要压落去压停自己，压毫到你高压好啲，但系个上半身中咗落去，记住呢下压落去，人直嘅高 good shot 高，o 帮压落去。 啊！冇压壓到，先 m 你掛住跑啫，壓落去。Good，OK，好啦，呢个第一 part。OK，你唔系完全 one motion 啊嘛，而家你有 two motion 啊嘛，所以你个中距离个控制能力会强翻好多，觉唔觉先？觉唔觉？好啦，跟住然后我试下大波，大波，系啊，试下做一样嘢。 两个陣间大波射波，飞，OK，压一二，压停射波，做翻上次我哋 two motion，记住得 two motion 嗰个步法，记唔记得啊？如果我哋平时就系我哋一接飞推压，你可以随时射到个波，明唔明？当你 mark 我嘅时候，尤其你紧盯我，啊啊 CM 系啦，系咪？我哋唔可以一下就去射咗个波嘅。 我哋我哋唔可以一下少一波，所以我哋係正逼哥，唔使避我，唔好避我。 唔好避我，唔系你咪你咪照 mark 我咯。唔系你照撞，再嚟，嚟一球，唔好避我，再嚟。记住，如果你平时系斗波嘅时候，系咪？我哋接望得唔得你可以有可以打翻一啲两分嘅动作啦，波。 然后当你甩开队友嘅时候，假设迟啲我哋都教咧，点样甩开？点样甩开呢个抹你嘅人？一对一都可以逼得开你嘅。我下次迟啲教好唔好？呢个系咪想学多啲啊？ 我哋而家试下做一个练习，OK？嗰度走埋嚟，我中间俾波你，走埋嚟跳嘅时候往左跳，飞往右拍，往右拍推压系嗱，阿豪呢个动作你觉得你都系跳停啊？你系记住我哋跳停咧，系你已经发咗你嗰度力，你嗰个弹弓就系我弹。 落地，你嘅力量减低咗好多嘅。我哋唔系跳落去，我哋系压落去，调翻转我揿条弹弓落去。你对脚系弹弓嚟嘅，你你可以短跳嚟呢度，或者压嚟呢度弹起。你谂下边个力量争得远？明唔明白？波系啊，嚟多次，准备波，跳咗，飞系啊，推系啊系啊，呢个亦都系大部分人。 错嘅位啊！明白？你学几多步法，你发唔到力，你都系多余啊！步法系帮你做乜嘢啊？发力，你已经令自己冇力，明唔明白？学识点样用发力先，学识第一样嘢发力，你先发觉步法系帮到你。再嚟，高，哦，跳埋嚟。 fake swing，压落去都系冇压。先波，跳走埋嚟，系啦，跳环飞，压唔停，再嚟个波。 系啊，大家可以练呢个跳环 f i 哎，呢下好啲，但系你发唔发觉自己停低咗啊？停。你啱啱嗰下咧，明显就系乜嘢咧？佢呢度咧就系你虚咗啊。咩叫虚咗咧？嗱，如果你呢度压系直嘅话咧，你压你都会弹翻上嚟，松咗。 一松咗冇力噶，你成日松咗，你成嗱用住力压落去，系俾力弹咧，系啊，放松落啊，你试下由跑开始压住，我好建议大家，你都知自己接波嘅时候咧，用住嗰个力，明唔明白你会容易发力好多噶，明啊？用住嗰度力，我而家已经用住噶啦。 所以我啱啱先可以突破到你啫嘛，明白？我哋系用住突然间好快，明唔明啊？你会好快就可以射到个波，清唔清楚？用住呢度力，呢个就系所谓嘅核心力。我上次讲过噶啦，你用核心摆拳头，你系打交嘅，明白？你摆只脚咪甩开人咯，你摆上去跳系跳得高嘅，再嚟波，波核心。 甩咗手啫，但系力量系几靓嘅，再嚟高，波，接近走步，接近走步，系啊，即系其实咧，真心讲一句冇走步嘅。虽然我成日都睇视频，好多人话我走步，你要记住喺慢镜入边你会见到我啊走步，但系喺快镜入边咧。 即系冇球证对眼有慢镜啊嘛。第二，对唔住，我冇呢个能力打到一个比赛可以睇慢镜吹波，我就打唔到。 <laughs> 记住，当你启动嘅时候咧，你只要唔好明显咧呢只脚离地，个波都未落地，即系咁就走步，咁就走步，明白？但系当你一喐嘅时候咧，咁样咧好难催你走步。 明唔明？因為大家見到嗰個就係你只腳前腳同個波一齊落地咧，已經避免大部分嘢吹走步噶啦。再嚟所以記住一樣嘢，手要快，明白？我哋接喐，明唔明？入啊！嚟炒，Go 壓壓住嗱，跳咗停，你啱啱咪跳咗一下咯？你嗰下跳係跳埋去，記住推掉出去，記住我哋壓住，明唔明白？再睇一次。 明唔明白，唔好跳埋令你失咗平衡，你都冇力嘅。OK，再嚟高，唔好跳歪自己嘅重心，压住都 OK 嘅，用到力，但系迟钝啊嘛，系咪？你就明啦。之后嘅步伐就系帮你发呢度力更快一步一，你系快一步一。我俾你嘅动作就系快一步，睇唔睇到？所以大女明明你见到你自己弹高咗嘅，再嚟高波压。 好停！C M 個問題係咩咧？佢拍波嗰下冇用核心，所以個拍波虛咗，佢波唔到嚟。記住接核心拍，明唔明白？嗰個力量好大，明唔明白？嗰個力量好大嘅，其實你一彈你弹彈到好高下嘅。 明唔明咗即係我後生都係跳咁高度嘅啫嘛。